One day, all this will be over. The war to end all wars will be won. The guns will rust, grass will grow, and there'll be nothing left of any of this. The land will heal itself, as everything does in the end. We'll be long gone by then, but maybe not forgotten. When this is all over and the war is won, they will remember us. But until that day comes, we will stand. We will look death in the eye. And we will fight. Nossa senhora! Cara! Meu Deus, que desespero. Por favor, por favor, jogo. Na moral, velho. Não, por favor, ninguém me mata, velho. Vai, vai. Yes. <laughs> Mano, eu meu ninja ah, agora. Porra, primeiro ninja, velho. Primeiro ninja. Que né? foda. Uh! Que foda, mano. <laughs> O maluco acho que tá jogando BO2, sei lá, Dash. cara, Eu tô vendo, vou ter que matar ele que eu é tô de frente comigo. Mata, mata! Vai, vamos, vamos. Não dá rolê com esse cara. <laughs> Não vai roubar minha kill não, viado. Esse cara é da bar, mano, ele vai, vai ganhar um jogo pro time, filho. Toma, viadão. Eu tô dando ninja, velho. Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Eu não vi isso. Eu não vi isso. Meu Deus, velho! Meu Deus! Caralho! Meu tá Deus, velho! Ele é muito sujo, certo? <laughs> tá aí, tá do seu lado. Nossa, Matou 360. Canal, prego. <laughs> Eu vi o mapa só. Eu só vi o mapa. Olha o 360 do moleque, velho. Ele girou antes de ver o cara, ó. Uau. <laughs> Caralho, moleque. Já foi no canal. <laughs> Veja isso. Explosive on the move! Não, mano, por que você matou ele, velho? Por quê? Por quê? <laughs> Eu não vi isso, mano. Vai pra boca. Boa prova. Ah, eu tava tá de choque. Morri na queda? eu morri na queda? Ai, velho. Não, eu, eu, eu morri na queda. Isso mesmo, não, eu não, eu não, eu não acredito. Caralho, mano, que feio. Olha você, olha você ali. Como, como assim? Meu Deus. Caralho, mano. Que horror, velho. Morri na queda, velho. Olha. Nossa, você tá de sacanagem. Puta que pariu, mano. Eu não presto, velho. Meu Deus. <laughs> Noob Hunt, hein? Noob Hunt, vamos uh. caçar o Noob Hunt. Opa. Aí. Olha a ação. Que isso? Tá caçando o cara aí? O cara tá atrás de você? Eu tô atrás tá, dele. Tá ok. Não, mano. Chega mais perto, porque se devia virar. <laughs> Vamos seguir ele, mano. Meu Deus, fica de olho. Vai acabar o tempo, vai acabar o tempo, caralho. Pode matar, pode matar. Boa. <laughs> Ai, velho. O tempo que eu segui esse cara, mano. Tô ah, é ela, Pena tá aparece. sei que tinha que ter matado, porque não você. Tem que aparecer os dois seguindo. Muito <laughs> sangrenta, ser essa animação. Hein? Gostei. Ah não, você tá de sacanagem. Não, mano, não, não, volta aqui e me mata, velho, na moral. Ah, velho, vai se fuder. Você é burro, mano. Na moral. Que horror. Sai fora, mano. Eu não vou postar isso, não. Que esse cara... Me desculpa. Meu Deus, olha isso. Pera! É, trocou na caixa! Que? Nossa! Nossa! Isso tá de sacanagem que isso aconteceu. Nossa! E ele é mó tempão pra ser expulso aqui por inatividade. Tá susto, mano. Nossa, perdeu uma kill, mano. Que bosta, velho. Puta que pariu, velho. Ô, louco! Nossa, cagou no pinto. <laughs> Esse cara é muito... shot ainda. <laughs> Eu casguei com saliva, velho. Esse cara é muito ruim, mano. Porra!